ਜੁੱਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਲ ਸ਼ਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਆਪ ਅਸੀਰ ਕੌਡੀ ਗਬਰੂ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤਸਵੀਰ ਕੌਡੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਵੇਦ ਜੰਜੂਆ ਗੁਰਲਾਲ ਘਰੌਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਟੱਕਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਡ ਮਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਰਪੀ ਆਓ ਲੈ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਗੁਰਲਾਲ ਕਨੌਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਜ਼ਫਰ ਗੁਜਰ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਜਿਵੇਂ ਅਥਰੇ ਪਾਣੀ ਚਨਾਬ ਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਗੱਭਰੂ ਜਿਵੇਂ ਅਥਰੇ ਪਾਣੀ ਚਨਾਬ ਦੇ ਨੇ ਐ ਜੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਵੇ ਜੰਜੂਆ ਹਮਾਦ ਜੰਜਵੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਗੁਰਲਾਲ ਕਨੌਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਐ ਦੇਖ ਗੁਰਲਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਹੈ ਜੀ ਆਏ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਘਨੌਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੁਰਲਾਲ ਔਰ ਸ਼ਰਪੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਔਰ ਜੂੜ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੈਂਚੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਏ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਤਰੋ ਆਓ ਲੈ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ 7ਵੇਂ ਤੋਂ 8ਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜੀ अब भारत अम, के जो चेहरे हैं वो बहाल होंगे ये पॉइंट दोनों टीमों में बड़ा खिलीदी साबित हो सकता है ਰੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਖੀ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਜੀਓ ਸੁਪਰ ਤੇ ਲਾਈਵ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੰਜਵਾ ਆਪਣੀ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੁੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਟੱਕਰ ਭੇੜ ਹੋਇਆ ਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੰਜਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੰਜਵਾ ਜੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਵੇਦ ਜੰਜਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੰਦਵਾਲ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਲਾਲ ਕਨਹੌਰ ਐ ਲੱਗੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਜੀ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਵੇ ਜੰਜਵਾ ਨਾਲ ਜੀ ਐ ਦੇਖ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੰਜਵੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪੱਲਾ ਜਿੰਨੂੰ ਫੜਦਾ ਫੜ ਕੇ ਢੇਰ ਕਰਦਾ ਪੰਨ ਤੋੜਦਾ ਮੂਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਯਾਰੋ ਘੜੀ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਕਰਦਾ ਐ ਮੁਸ਼ਰਫ ਐ ਮੁਸ਼ਰਫ ਐ ਮੁਸ਼ਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਮਾਦ ਜੰਜਵੇ ਦਾ ਭਾਈ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜੰਜਵਾ ਇਹ ਬਾਠਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਮਾਪੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਕਈ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਐ ਸੋਹਣੇ ਜੱਪਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਵੇ ਜੰਜਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਤਾਰਕ ਸਈਦ ਐ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਰੇਡ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਲਾਲ ਕਨੌਰ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਨਿੱਗਰ ਜੁੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਟੌਰ ਗੁਰਲਾਲ ਕਨੌਰ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜਵੇ ਜੰਜੂਏ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਜੇ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜਦਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਧੌਲ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਡੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਸਾਵਾ ਦੌਰ ਪੌਰ ਜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਈ ਭੱਜ ਭੱਜ ਲੱਭਦੇ ਰਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਕਰਾਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਕਨੌਰ ਦਾ